Зясан байцгаана уу үзүрийн дараа шоуны э, цоошин дугаар эхлэхэд э, бэлэн болсон байна. Тэгээд өнөөдрийн дугаараар э, бол Жан Имун хариулагчийн Hero киног сонгосон байна. За өнөөдрийн дугаарт бол төвшөө маань а ирсэн байна. Цэнхэр замцтайгаа. Цэнхэр замцтайгаа ирсэн маань. За нөгөө цэнхэр замцтай нь Батра маань ирсэн байна. За тэгээд Дэлн өнөөдрийн дор дахиж оролцож байна. Хоёр дугаар дараалаад оролцож байна. Хай. За тэгээд <laughs> Расти байна. За тэгээд би байна. За өнөөдрийн киног бол э, яагаад сонгосон бэ гэхээр за яг одоо энэ дугаар маань анх гарч байгаа өдөр нь бим гараг таарж байгаа тий. За өмнөх өдөр нь буюу одоо 9 сарын юуны өдөр бол 3-ны өдөр Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings гэдэг Marvel Cinematic Universe-ийн том кино нээлттэй хийсэн байгаа. За тийм учраас бас тэрнтэй тэр цаг үедээ зүгээр ингээд авцалдуулаад одоо вуша жанр те вуша болон маршал артс киноны жанрын одоо төрлийн одоо онцлог бүтээлийг болоо сонгож бас а ялцгий гэж үзсэн. Тэгээ дээрэс нь бол Shanchi and the Legend of the Ten Rings киноны үндсэн гол эсрэг дүр болох The Mandarin дүрд бол одоо домогт жүжигчин те Тони Лим бол тоглож байгаа. За тэгээ Тони Лим бол өнөөдөр одоо хэдүүлээ ярилцах. Hero кинонд бол одоо маш чухал бас дүрүүдийн нэг байгаа. Broken Sword гэдэг нэртэй дүрийн дүрд бол дүрийн дүр те <laughs> тоглосон байгаа. За Тэгээ шуур гоо шууд орё тий. За хамгийн түрүүнд анх хизээ үдчээ тэрийг бас тизер хийсэн тэ өнөктөр а хизээ үдчээ тухайд ямар санагдчихсан за тэгээ мэдээж одоо шоунда зөриулээд анхаарал хандуулад үзэхэд ямар вэ тэр хооронд ер нь за би дахиад асуулт нэмчээ тэ тэр хугацаанд тэр их үдчихсэн бэ гэх нэг одоо 20 жил баг болж шүү дээ гараад за тэгээ баатар гэсэн за үзрүүн дараа үдчихэж байгаа хүмүүст энэ өдрийн мэндийг хүргэе за тэгээ маш сайхан асуулт байна анх бол одоо 10 жилдээ л үдсэн багтаа 2002 онд гараад гэдэг чинь За жилийн дараа Монголд зэрэг гас чиг санаж гээ. Миний буруу биш бол тэр үе чинь тэгээд 2003 мэт ч үгүй. Жохол хөвгтөөс юм 10 жилийн дунд анги гэх юм уу да. Тэгээд тухайд бол одоо зодон нь ямар гоё юм те тэрийг л хааж <gasps> гэж даган бойс ч үзчихлээ. За тэгээд ингээд 19 жилийн дараа одоо ингээд үтсэн чинь тэр чинь бас нэг амьдрал тохлагтаад ажил төрөл хийж үзээд юм мэдэрсэн байгаа ш. Тэгээд үтсэн чинь хөө ямар их гоё агуулгад ямар гоё кино вэ гэдэг тулааныг хараагүй шал өөр тэр өөр хэвийг нь олж харсаа тэрийг бас тагж дэлгэрүүлж ярина. За дэлнэ. Нүд бараг 7 байна уу 8 он хавцаах төвжсэн байна. Тэр үед чи яаж нэг тийм жаги чаан жидли явдаг байсан. Тэгээд зүгээр тэр үед бол тулаантай сүгдэн л амар хардаг байсан. Тэгээд тэр ихсэн амар гой санагддаг. Тэгээд сая үзсэн. Бараг 10 хэдэн жил нараа дахиж үзсэн. Тэгэхэд бол ялч техник төлөвлөлийг илүү харж илээ. Тэгээд яг cinematography зураг авалт тэр мөрийг бол илүү харж үзсэн. Тэгээд хөр үзгэлэнтэй кино юм билээ. За яг хиний хэлсэн он цаг хугацаа бол Баадрыг хэлсэн он цаг хугацаа бол би бас яг дөнгөж оюутан болчоод яг нэг жүжигчнэр их сургуульд орцсон байсан үе юм бэ. Тэгээ дөнгөж 1 2 дугаар тэгээ 2 дугаар курс байсан юм. Тэгээд яг тэр нөгөө тэр үеэр чинь яг энийг ингээд бас нэг ангаараа нэг үзчихсэн. Тэгэхдээ бол нөгөө мэдээж хамгийн түрүүнд нөгөө хөөрөл үзчих юм чинь нөгөө зодоон руу орно. Тэгэхдээ бол нөгөө жүжигчдийн тэр жүжиглэлт тэр юу идэр болол па энэ элементүүдийг бид чи яг тухайн үед чинь нэгдүгээр курс нөгөө тайсны хөдөлгөөн гэдэг актер хичээл ордог байсан. Яг нөгөө одоо нөгөө зодон яг техник заадаг. Тэгэл бид нар чинь нөгөө үдсийн тэр хичээлтэйгээ холбоо яа хэр одоо ингэсэн энэ энийг энийг яаж хийсэн юм бэ гээл те. Тэгэл нэг тэр тэр талаас нь аягийг үзчихсэн санагдаж байна. Тэр аягийг дурсан зүйл. Тэг яг юу болохоор <clears throat> миний хувьд болохоор нэг 2000 одоо нэг их үед гарч ирсэн айгүй олон нөгөө гарч ирсэн тэрнээс юм үүш жанр мэдээж байсан зүгээр гэхдээ дэлхийн хэмжээнд те холливуудын ихтэй байсан дэлхийн хэмжээнд хүрж исэн том кинонуудын дунд гэж би боддог гэсэн мэдээж холливуудын кино биш л те зөв ойлголт нь тийм болцсон байсан те жидлийн мэдлийн байдаг болохоор а Curse of the Golden Flower одоо Crouching Tiger Hidden Dragon гэж юм уу те тэгж бодоол ер нь бол тэр нэг тийм тухайн үед нэг ялгадгүй нэг ач холбогдол үздэггүй өгч үздэггүй тэгэл аль нь юу ч хэлээ те нэгэн дээр нь чав фат яваал нэгэн дээр нь жэдлээ тэгэл жан зээ бар бүгдэн дээр нь те тэгээд нэг ялгадгүй а тэгээд аа нэг 9 ер нь 8 9 оны үед би яг кино бүр ингээд айгүй ингээд зорж үздэг байсан. Тэр үед би яг Crouching Tiger Hidden Dragon үзчихэд бүр аяйгуу таалагдаад тэгээд яг дараа нь зорж үзсэн хэр байсан тухайд. Тэгэл яг тэр баг анх удаа бүтэн үзсэн гэж хэлж болоо. Яг одоо бүтэн. Тэрс өмнө зургатаар бол тэгээд Бадраг гэлтгч зөндөө гардаг байсан. Тэгээд яг зорж үзээд бүр амар таалагдчихсан. Аяйгуу таалагдчихсан. Тэгээд сая ер нь бол өчтөр яг тэрнээс хойш дахиж үзээгүй байж байгаа. Одоо бараг 10 гаруй жилийн дараа яг дахиад үзсэн бүр. Яа одоо бас утгаар дэлгэрүүлээ ярих бах ямар агуу бүтээл юм бэ те. Тэгээ зөвхөн А мэдээж тулаан гоё. Яаж яхад тэр нь зүгээр ингээд нэг тийм сул биш тийм. Элементүүд тий ёо. Гаагтай. Тэгээд дээрэс нь бусад юмнууд угаасаа ярих бах. За тэгээд шууд суглаар гоо тий. Тэгээд угаасаа араас нь ярих бах. За Баатаргаас эхэлчихье. За 22 гинэ. Төрсөн өдрийнхөө тог соголж байх юм. За 22-нд төрсөн Батрагийн 22-ны э, э, дугаар асуулт. <laughs> Кино үзэж байхдаа хамгийн хүчтэй төрсэн сэтгэл хөдлөл За шууд хэлье. Энэ болохоор одоо нэг Sorry, spoilerтэй гэдэг бүгд мэдчихэж байгаа тийм. За spoilerтэй дуурах шүү. Ер нь бол хаан одоо алуурчтай уулзж байгаа тийм. Тэгт нөгөө нэг хооронд ярьдаг байхгүй. Нөгөө алуурч нөгөө чамд хоёр хүү газар дээр сийлж өгсөн гэж кинон дээр гардгийн. Тэгээд тэрийг нь тайлбарч нөгөө нэг хаанд ойрцсан алуурч маань яг тэр overland гэдэг үгийг тайлбарж хэлдэг юм. Тэр хэсэг үнэхээр сэтгэл хөдлөсөн. Ягаад гэвэл би одоо дахиад илэрүүлж хэлээ л дээ яг тэр алуурч мөн яг хаантай адилхан сэтгэжтэй улс их орныг нь ойлгож ийн гэдэг нь хаан өөрөө уйлаад нэг жоохон ганц нөлөө сунагт. Тэр зүгээр амар гой санагц. Яасан хэр амьдрал дээр ч юм уу одоо ингэж ингэж ярьдаг байхгүй юу? Сёгийн хийж хийдэг ажлыг сё хийж хүмүүс л ойлгодог гэж ярьдаг байхгүй юу? Тэгээ би нэг лаг бичсэн. Гэтэ нэг жоохон нэг тиймэрхүү ажил хийжсэн болохоор ямар нэгэн шийдвэр ингээ гаргана шүү дээ тий. Тэгэхэд нөгөө нэг доор нь хүмүүс хизээч ойлгодог байхгүй тэрийг. Яг тэрийг одоо хистори хаанч вэ жижиг ямар нэг компани ингэж айгүй буулгаад ирсэн юм шиг амар гоо ингэж бүх биеэр ингэж мэдрэгдэжсэн тэр хааны ингэж ойлгоод нүлс гаргаж байгаа нь бүр маш дотн байсан. Тэр сцен үнэхээр гайхалтай. Тэрийг нөгөө нэг Broken Sword дүрийн одоо Tony Leung-ийн хэлсэн үг нь. Хуурхайлд нөгөө Jet-лэд дамжууч хэлдэг юм. За жүжигний нэр хэлчихлээ шүү тий. За аа тэгээд тэнцээ суглая. За. Тэр бол их сэтгэл хөдлөх юм байна. Чин гүрний хааны сэтгэлийг хөдөлгсөн зүйл Баатрагийн сэтгэлийг хөдөлсөн байх шүү. Аа зэрэг хөдөлсөн юм байна. Чин гүрний хааны. Чин гүрэн зөв биш үү те? Чин гүрэн гэдэг шүү те. Тийм тийм. Тийм. Хэд гсэн бэ? 3. 3. За 3 үед. За энэ гэр хэддэх удаа үзсэн бэ гэж. 2 3 3 хэдэн удаа хэддэх удаага сая дээр мэдээж шоунд тийм сая шоунд зориулж тийм шоунд зориулж гэхэр чи юу Яг ер нь хэдэг удаага нь л байсан. 3 байсан тий. За. Ингээд болцсон аа. Тийм. Асуулт 3 үзэхэд жоохон би дээлмэр гоё ярилмаар сайн. 3 үзэхэд өөрчлөлт ялгаанууд байсан. За, өөрчлөлт ялгаа мэдээж цаг хугацаанаас хамаарна. Цаг хугацаанд бол тийм мэдээж яг анх үзэж байхад бол тулаантай сүднэл зөв байх үзэж байгаа. Тэгээ сая өмнө зүгээр нэг зургатаа харж хатан тайлтнаа хардаг байсан. Тэгэд бол нэг ачаал бүрлүүлж байгаа гэх юм. Сая үзэхэд бол ялч хүмүүс техниктэл нь техникл тал нь амар их тал гэж байгаа. За. 9 гинэ. За. Роналдо. Ам Хэрэв өөрөө гол дүрийн орондоос юм ямар шийдвэр арах байсан бэ? Яа. Гой асуулт. Янз. А тэгтээ энэ нөхцөлд гол дүр гэдэг нь нэмлэлсийг ярьж. Нэргүй атар. Тэгээд шийдвэрүүдийн гурлаа ярилцаж юу гэн хариулсан. Яаж шийдвэрийг нь хэдүүлээ ярилцсан. Яг эцсийн шийдвэр л биш үү? Тийм шүү дээ. За эцсийн шийдвэрийн орно. За тэр бүртэл босон юм бүгд хэвээрээ бодчих broker sort-та таарж байгаа тийм тэр хүн өөрт чинь гурван хан зөвлөсөн байгаа тийм all under heaven за тэгээд эцсийн шийдвэр хаан чам руу шилмэ шидлээ өсөрж очлоо эцсийн шийдвэр чи өөрөө шийдгээд өгсөж байгаа шүү дээ яг тэр мөнцөрт үгүй За зүүн бас л үнэхээр яг э, GT битүүр яг адилхан болчлоо л да сайн. Тэгээд харин аа би бол яг л адилхан шийдвэр гарах байсан баг. Яагаад гэхээр тэр бүх сторийг туулчаа тий. Тэр бүх үйл явдалтай нүүр тулчаад тэгээд одоо ямар гүйцэлдүүлэх нь утгагүй санагдчихлаа л та. Тий. Тэгэхээр яг адилхан хүн гжилээ л гэж. Житлээ бид гэрэл. Аа, ингэж агаар нэг. <laughs> Тэгэхээр шийдвэр адилхан гарах юм бол адилхан хувь заяаг хүртгэн нь шүү дээ. Ячаарсан нүүн. Тийм сум харуулна шүү дээ. Яа, төвш ингэж ивэл тийм. Битүүр тийм баатарлаг байна. Жийтлийн сүлийн нүд. Хэрэ болж байгаа биш юм шүү дээ. Тэгэл 2000 жил яригдсан юм да гэж. Тийм, тэгэл 2000 жил яригдсан нэргүй баатар болж байгаа юм да. Яа. Аа, миний асуулт. Тоо байна уу? Аа байна. 20 гэж юм. Яа. 20 20 20 20 гэдэг асуултан дээр ямар хэсэг төр хөгжүүлтийг хамгийн сайн харуулсан бэ? Гол төр, эсрэг төр, туслах төр. За яг бүх дөрүүд дээр мэдээж ярихгүй бах тэ зүгээр аль нэгэн дээр. Яг а дүрийн хөгжүүлэлт гэхээсээ илүү өө яна уучлаарай би өстой амар бүдүүлэг мэдчих уучлаарай <laughs> яриан дандаа уучлаарай аа дүрийн хөгжүүлэлт айгаа олон гол хэсэг байна л да зүгээр яг нөгөө хаан ухаарч эхэлдэж штэ. Эхлээд нөгөө анхны ойлголт бол нэмлэс эрэхтэй бараалхаж байгаа штэ. Ер нь бол нөгөө чин гүрний зулаанч болох гэж ирж байгаа, хамгаалагч болох гэж ирж байгаа гэсэн ойлголттой. Тэгээд нөгөө 10 алхам ойртод ирснийхаа дараа нь чин гүрний хаа ухаарч амьд зүүн ухаарсан байдаг штэ. Тэр нэг тийм хийцэн айгу зүүн диалог нь тэр жүжигчний жүжиглэл дээрээс нь найруулагчийн заавар тэгдэж ангийн мөгөн заавар нь амир зүү юу байсан бэ гэхээр гэл аа чи ингэсэн мөг биш аль хэдийн дотор ухаарсан. Тэгээ аль хэдийн тэрний эсрэг үйлдэл хийгээд хэрэг байхгүй. Тэр хүн тийм байсан бол ингээл алдчих чадвартай хүн учраас зүгээр үгээр дайнаа хийж байгаа байхгүй. Тэгээ тэнцээ тэгэл шууд ухаарангуудаа ярианы сэдвийг чи бол тэгээгүй худлаа ярьж байна. Тэгээд яг боддоор арах юм бол тэр хоёр бие бинээ Sky болон нөгөө хоёр бие бинийгээ таньдаг хүмүүс биш. Зүгээр шууд ингэж шилждэг. Нэг тийм юу ч болоогүй юм шиг гинт шилжиж ярьдаг. Тэгээд дахиад стори хийх гэж тийм. Тэгээд нөгөө стори буцаж дахиж яг тэр бүр үнэхээр юм санагц. Тэр хааныг ямар амар зүгээр хоосон баг биш баг зүгээр нэг юм хүн аллаа суугаад байдаг тушаагаад байдаг биш байхгүй амар толготой нөхцөл байдлыг уншиж чаддаг анзаардаг тий тэр тэгээ дээрэс нь айдас байхгүй юмыг тооцоолж чаддаг тэр амар алуурчин багийн алах гад ирсэн байхад гин тухааргуудаа сандарч мандрал тий энэ тэр тэхин бол уус асуулаа мэдж байгаа тэмүүд шууд зүгээр яриаг л эргүүлж байгаа байхгүй Тэгэд амар зөвөн тэр хүний хүндэлж устгаа давхарч чадж байгаа. Тэгэхээр тэр хааны чин гүрний хааны дөрөвөл бүр үнэхээр төгс харуулсан гэж яг тэрсэн. Би бас энэ дэр бас яг жоохон юм юм чи тэ уучлаар тий. Надад ингээ эргээгээ бодохоор яг тэр хааны хөгжүүлэлт бол жинхэнэ баатар нь тэндээ байсан юм болов би л хойдоо тэгж утсан шүү сүулт бол тий. Яг баатар бол хаан өөрөө байсан юм байна. За энийг дөө шууд асуулт болчих. Ер нь киноны тайтал нь хэн бэ? Хэн херон гэж За энэ ч бол чинжүүрийн гүний хааник гэж бодож байгаа юм байна. Найруулагч тэгчл айгүй маш их тэр метафор тэр нэг нөгөө гал хүртэл гэж хүлээгээд идэв шүү дээ. За миний хувьд бол нэргүй баатар бол гол дүрээ. Угаасаа ягаад гэвэл тий тэр хүн авч явж байгаа. Тэр хүн одоо хааныг алдсан бол хаан цаашаа тэр 6 улсыг нэгтгэхэд нэг хятад бүрэн одоо юу гэдэг тэр улсыг болгож чадахгүйсэн байхгүй. Тэрний тусламжтайгаар хаан үүргээ гүйцэтгсэн гэж би харж байгаа. Тэгэхээр nameless hero юм ба шүү дээ. За тэгэл нэ. Энэ үл ялч юм нэвлсэн. Тэр нь санагдчихсан. Тэгээд тийм ч зүгээр ингээд нэг тийм engine China inception яваад штэ тийм ч хаанд нэг ID хүрхтэй. Эдгээр ID-г бол ялч юм нэвлсэн. Хаанаас сэтгэл суулгасан. Тэгээд нэвлсэн. Аа. Миний хувьд болохоор broken sword гэсэн аахгүй яг Huron яг энэ бүх үйл явдал бүх хөрмөл юм харах юм бол төрүүлээд тулцсан. Tony Film-ийн дүр те. За ер нь хаалцах боломж нь байсан хамаа дүр. Тэгээ алаагүй. Яг хөө би мэдээж артист хүн биш. Би каллиграф зурч чадахгүй манай аваад зурдаг байсан. Зүгээр ID нь юу гэхээр яг каллиграф сэлми одоо swordsmanship хоёр бол адил урлаг гэж зөндөө ярьдаг шүү дээ энэ кинонд тийм. Тэгээд төгсгөлд нь хин Flying Snow асуудаг шүү дээ. Яагаад гэдэг тийм яагаад та нэг асуунгүй вэ гэхэд гол гол хэлж байгаа юм нь бол би каллиграфаас сурсан юм тийм биш. Ерөөсөө үнцэн айлж хэлж байгаа юм тэр тийм. Аллах гэдэг бол зүв зүйл биш. Амар их тайлбарлаг л гэхдээ ерөөсөө хэлж байгаа юм тэр. Би каллиграфаас хүн алд сураагүй л гэсэн. Basically тийм хамгийн энгийн айд юм. Тэгээд тэрийг тэр санааг эхлүүлж байгаа эцээ эцэд яг хин Flying Snow Jammer золиосж байгаа хин ч гэсэн Nameless ч гэсэн амиа золиосж байгаа бөгөөд дээрэс нь хиний амийг одоо үлдээж байгаа гэх юм уу чинь гүний хааны тий. Тэгээ дээрсэн чинь гүний хаан ч гэсэн амар том юм ухарж байгаа. Тэр бүхний зүгээр мессенжер нэмлээс байгаа байхгүй миний хувьд бол. Яг ясан мен дээр хиний broken sword буюу одоо юу гэж монголоор яаж болоо. Хуурхай хилд гэдэг. Хуурхай хилдийн яг санаа ухаарсан зүйл нь философи нь тэр бүхэн яваад энэ бүхэнд хүргэсэн гэж би бодоод байгаа байхгүй. Тэгээ найр одоо мэдээж гол дүр нь нэмлээс л дээ. Гэхдээ зөвхөн агуулгын хувьд миний хувьд яг одоо хуурхай хэлд бол яг Chiron гэж би бодоод байна. Одоо нэг тухайн төрүүдийн стори яваа штэ. Тэнгүүд яг тэр прогресс хийж байгаа үйл явц төр ялж руу одоо жишээ Broken Sword бол нэг тийм гурван алхмын өмнө ирээд болчихж байгаа. Тэнгүүд нэмэлс болохоор бүр дөрөв дээр ирээд тэгээд ялж бууж ирж тийм болохоор нэг тийм нэмэлс тийм херомагаар харагддаг. За тэгвэл Баатар асуултаа суулаа. За. Гэтэл хааны өмнө нэрээ бүгд болох шийдвэр гаргаад байна гэж хичээл. Тэ? Гэрчэн ийгүй шүү. 19. За 19 дэх асуулт бол гайхалтай. За дөрүүдийн мотивашн ямар хөө байсан бэ? Сайн байсан уу? Сул байсан уу? Ер нь одоо motivation гэхээр гаргаж байгаа шийдвэр зорж байгаа зорилгодоо явж байгаа процесс нь тий хийц хийцэн ямар юм бэ? Оо тэн дээр бол ерөөсөө ярих юм байхгүй. Муулах юм бас байхгүй. За тэгээд сая раст хэлж ин тий нэргүй баатрыг мессенжер гэж байгаа тий яг юмыг дамжуулж байна. А хуурхай хэлдэг болохоор яг хамгийн тэр санаа гаргасан гэж байна тий. Тэгээд тэр дүр дүрийн одоо мотивац гэх юм бол а би яг растиг хэлсэнтэй яг давтаж хэлэх гээд байна. Манер одоо аль альнаас нь нэг 2 3 алхмын урд ухаарчаад тэрийгэ бусдад нөлөөлж чадсан байхгүй. За тэгсэн чинь нэргүү Баатар минь нөлөөлөгдөв ямар ч зорилгоо биелүүлгэж явсан мөртлөө очиж яриа хийжгаад санаагаа өөрчилж ин тээ. Хаантай яриа тээ. Зорилгоос хазаач. Тэр чил ерөөсөө мотивацсан байгаа байхгүй. Ярилцсан үнцэн дээр өөрчилж шүү дээ. Тэгэл болоо. Тэгээ гурван ханзаар Гурван анзаар тийм. Хоёр анзаар тийм. Э, three words гэдэг дээ шүү дээ. Аа тийм. Би өчтөр англисч overland хоёр анз гэдэг. Ханц нь юу вэ? Нөгөө All Under Heaven гэдэг тийм. Аа за тийм ээ тийм ээ. Яг мэдгүй шүү. Би тэгэл мэдвэсгүй яг нь three words гэхээр би гурван ханд гэж ойлгосон шүү. Яг нэг харааг юм чинь ямар ч three words тийм нэг All Under Heaven. Хоёр ханд нь нөгөө англи гурван гурван. Тийм байж магадгүй. Тийм тийм бол хоёр ханд. Очт төр очт миний үзлээ. Overland <laughs> гээд хоёр шүү гэдэг амар хэр англиэр скрипт нэгэ явуулсан мэт. Орчуулга л юу байх тийм ээ тийм ээ. Яг ч утгын хувьд бол тийм. За. Яа. Баяс. Хөлөө өдрөө үзсэн үзсэн 3 мөрөв. Харин тийм ээ. За. Улан дээр нөө. 08. 008. За. Дэлгэн дээр яг аниг адилхан асуулт гараад ирсэн. Тэр 8-ыг сугалсан юм биш үү те? Тийм үү. 7-ыг сугалсан. 7. Аа. За байж байгаа. Энэ орд аа би 7-ыг сугалсан байхгүй юу? Тийм. 8-ыг сугалсан юм байна. За 8 нь Энэ кино та ойрцоо төстэй мэдрэмжтэй кино цуврал санал болгооч гэж. Гэтэ санал болгох дурдах биш. Тэ? Төстэй мэдрэмж өгөх, ойролцоо хийцтэй кино санал болгох. Чангалтай, бодно л та. Тэ. Ухаан талаасаа юу агуулга альж байж болно шүү дээ. Approach-ын тэр бизнес жагаас хойлоо тэгтээ зүгээр яг санал болох гэхээр бас арай өөр юм аа. Шал өөрсдөө хийж байгаа. Юу ч юм бэ. The Grandmaster байвал Тооны юм бас тоглолдог тийм. Айхтар тийм үүшээ болохгүй гэхдээ тодорхой хэмжээнд гардаг. Цэвэр драма. Тийм, ер нь бол драма шүү дээ. Бас гоё стори ер нь. Маш гоё хийцтэй. Тэгээд нөгөө Wong Kar-wai найруулагч уран бүтээл тийм. За ер нь Grandmaster санал болгож байгаа юм тийм. За хоёр асуулт. Энд чинь хоёр дахь асуулт байна. Тэр хоёр ч болсон нэг нь миний би суусан. За. За дараа чи явах шүү дээ тийм. Дөрв За дөрөвдөг асуултыг бол суглаагүй санагдаж шүү. Аа үгүй сугалсан юм байна. Ерөөсө сугалсан энэ олон юмнаас хэдүүлээ сайхан сугалсан юм суглаад байна. Хандгаж аваа. За энэ кинос гэхдээ энэ бас гоё. Заавал сугалсан байлаа гэдээ бодохгүй гэсэн үг биш. Энэ кино гоё таасан гэж би бодож байна. Энэ кинос хамгийн сэтгэлд үлдсэн диалог эсвэл код юу вэ? Гайхалтай диалог код бол үнэхээр их кино шүү дээ. За ер нь бол энэ киног зүгээр үзээгүй болсод хэрвээ энийг үзчихвэл те диалогууд дээр яагаад хилчв? Яагаад энэ үг өгүүлбэр гараад байна вэ? Тэр дундаа хаан нөхөн хоёрын яриан дээрээс аюул сайн одоо тэрийг тунгааж үзвэл илүү хамттай. Тий, нэг. А хоёрдугаар гэх юм бол надад тэр нэг тэнгэрийн дор бүгд байдаг гэдэг тэр диалог бол зүгээр амар хүчтэй ирсэн тий. Алуурчинч тэр хаанч тэр бүгд нэг тэнгэрийн дор байгаа шүү гэдэг тэр айдын өөрөө бас ийм найруулагчийн бас хэлэх гээд байдаг бас том айдинуудын нэг. Диалогроч гаргасан найруулагч бас энийг бас хийж чадсан болов гэж бодсон. Тэгэл энэ киног үзээд нэрэл бид тэ заавал нэг нэгэндээ ус санаад тэр яг л үндэ цаад утгаараа нэг тэнгэрийн дор нэг уурддаг байгаа. Энэ л юм да. За. За сүүлэхэд суглая да. Тэгэхэд яриагаа орцгоё. Тав дахь асуулт. За энэ яа энэ өстө гоё асуулт нь амар гоё. Энэ кинонд хариулахад агигдсан асуулт байна. Энэ киноноос сэтгэл тогтож үлдсэн хамгийн гоё зураглал юу байсан бэ гэж чинь. Ээ энэ кино бүр үнэхээр гайхалтай те. Бүр юм бүр шигэд дараа. Би яг бодож байгаа юм байна. Дахиж үзэж байхдаа бас нэг юу байдаг. Хаяа Instagram дээр би нөгөө хаяа л даа нөгөө нэг юу оруулдаг скриншотод ингэж нийлүүлж ингэж оруулах туфтай хаяа идэвхтэй орлого болцээ. Тэгээд энийг бас бодож байхгүй юу? Ер нь оруулах гоё доо. Ер нь гоё зураг ихтэй. Тэгээд үдчихэж байгаа л би дотроо бодоцсох за энийг энтэй нэл гоё юм байна. За энэ дээр ингээ гэж бас үзэнгээ. Тэгээд сүлдө хатгалцсан. Тав галцсан. Жидэ бүр бараг зураг зурагтай ном бичгээр те ийм гахалтай. А тэгээд яг хөө зүгээр шигэлт үлдсэн гэдэг утгаар нь л яа. А одоо асуултанд хариулъя. Яг а хуурхай хэлд тэгээд одоо flying snow одоо нисчүүс цас мас юм да тийм нисчгүй цас гэвэл яг нөгөө нэг зөв тийм драматик талаас кананд яриад өгөх юм. Тийм бах тийм. Ер нь Flying Snow Broken Sword хоёр тийм. Энэ хоёрын яг төгсгөлийн одоо юу хэсэг яг ер нь бол хин өгч байгаа шүү дээ. Өгцөн байгаа. Broken Sword өгцөн. Тэгээ тэнчэнэс нөгөө нэг юу хааныг одоо нэмлэс алаагүй гэдгийг харж байгаа Flying Snow. Тэгээ тэр эмгтэйгийн утга учир бүр байхгүй болчихж байгаа. Jaw бүрний жанжины охин те хамаг амьдралын нутг учир юуны э, чин гүрний хааныг алах байсан брокер сорттой ч нийлж исэн уулан те тэгээд тэр бүхнийг алаад дээрэс нь эцэст нь хиний бол брокер сортын хийсэн юм нь би эцээд чамтай л хамт харихыг хүссэн л гэдэг тэр хааныг алах малгай гэсэн дэр тэр нэг эцсийн амьдралын юм биш л гэсэн юм байна. Байгаач гэсэн тий. Тэгээд нөгөө хамт хөвчих нь яг нөгөө зоогцсан сэлмийг нь өөрлөгөө нэвцээд ингээ тэр нөгөө мөн биш лээ жанзэгийн дүр ингээл үйлээ хийх. Тэр яг ингээл нөгөө нэг юм хадны орой дээр яг ингээл зоогол тэгэл хуйлаа ингээл хөртөг. Тэр бол гахалтай тэр бол хэр гахалтай зургал байсан. Э, тэр ингэж өөрийгөө зоосноороо тэр хийсүүгээ баталж байгаа байхгүй. Тэ? Хамталтай харина. Хамталтай. Тэ тэгэл ер нь бол хамттай хараад дуусчлаа юм л та. Тэр бол бас ер нь яригдаад байдаггүй шилдэг love story-нууд нэг гэж бодож энэ хоёрын бас сонирхолтой тий айгүй том зоригтой дундаа хоорондоо болж байгаа. Тэгээд сториг яаж олон талаас нь байлгаж болж байна тий бас сонирхолтой. За тэгээд юу руугаар яриа руу шууд шилжээ. За тэгвэл саний асуултыг би үргэлжлүүлээд асууж л та хамгийн таалагдсан сэтгэлд үлдсэн зураг нь юу? Угаасаа энэ кино гахалтай зурагтай гэдэг бол одоо ойлгомжтой тийм. Тэгэхээр яг таалагдсан хэсэг нь магадгүй онцлог нь. Мэдээж олон байгаа гэхдээ. Аа зөв зөв. Зөндөө олон байгаа тий. Одоо эн чинь хятадын ганц урдаа авирдаг найруулагч. За тэгээ гадаад яг хятад хүн биш гадаад зураглаач ажилласан байгаа. Тийм зураглаач. Зураглаач айгүй сайн. Тэгээд зураг авахын байршд үнэхээр гоё. Гинт хятадын өмнөд хэсэг басна гинт хятадын хойд хэсэг одоо манайх шиг хэрмэн цав шиг газар ш зураг авалт гэж мэгэлгээл. Хамгийн тэр төсөглийн жетлигийн сум ирж яхад харж байгаа харцан дээр би бол бүр ингээд амар гоё сонир мэдрэмж төрсэн. Бүр амар дөлгөөхөн тайван болцсон. Ямар ч юмс айхгүй. Тэгсэн мөртлөө тэр харцаараа ингээд айгүй хэм өгүүлж байгаа юм шиг санагц. Угаас ойлгомжтой. Тэгээд тэр кадр зөөд хааны ингэдэг нэг нөө нэг тушаалаа буулгаж чадахгүй эргэлзэж байгаа хэсэг тэгээд жетлигийн харттай шилжингүүлгээд живэд орчмор тийм амар го дөлгөөх харц. Ер нь энэ кино та данзаарх юм бол тийм close up shot айгүй ихтэй дандаа ингэдэг бүр тулгаж царайгаар нэгж авсан. Тэр диалог бас тийм их биш. Диалог дундчтай орно. Ер нь баг диалогтэй кино. Тэгэнгүүтээ дандаа хүмүүсийн тэр харцаа тоглолдог. Тэгснээр ганцхан нөлөөс нь бол ер нь жоохон бижгаалтан ганц нөлөөс хамгийн гоё хэсэг бол житлийг харуулах өмнөх тэр зогсож байгаа. Яг бүр глосо бац. Тэр үнэхээр тасах байсан. Амар тайван ингээ бүх юм нууж ирсэн ингээ тийм. Тэгээ тэр нөгөө нэг дан зурлаасаа гадна тэр хүртэл босон үйл явдал тэр дүрийн туулсан зүйл нь ярьсан одоо явагдсан диалог тэр бүх яг тэр одоо яг Баатрыг ярьж байгаа мэдрэмжнээр нийлээлж байгаа байхгүй тий Тэр нөгөө би юм. За та хоёрын нэг. За би ярьч. Миний хувьд бол юу аа тэр Donny NG Donny NG чинь дүр Sky хаа тийм. Тийм Sky тийм. Sky яг тэр яг тэр Sky-аар гардаг тэгээд хин Jet-ийн хоёрын юу Nameless хоёрын тулдаг хэсэг бол амар гой зураг зэрэг олтойсан. Нөгөө нэг ингээл нүдэн анаас мэдэрдэг хөгжмийн цаанаас нөгөө хөгжим хөгжим тоглуулж байгаа. Тэр нь бүр ингээ бүр амар синематик болгоойсэн. Тэгээд тэр борооны тусал мосл сэлмэн дээр унж байгаа тэргийсэн зураг алдвал зүгээр that one single scene better than зүгээр entire нэг Mortal Kombat movie. Амар гой л чинь тийм. Яг тэр нэг харуулж байгаа үнц хүмүүс зүгээр бүр үнэхээр тэр бол үнэхээр бишэрмээр хэсэг. Тэгээ хамгийн амар тэр хоёр бодлороо тололцсон байдаг тийм тэр нь шилж байгаа тийм шийдэл 8 гоё юм байна амсаа амсаа таарч маар тийм би нэг шатар мундаг тоглолтууллаа гэхдээ шатар тоглолтын хүмүүс чинь тэгдэм шүү ингээд 4 5 4 5 хөдөлгөөний цаана ингээд нүүдлийн цаана ингээд алдцаад байд юм шүү тийм би мэдгүй л зөв тийм юм шиг байлаа шүү дээ ер нь тэгдэгс 12 нүүдэл гэж ярьж байлаа докюментарууд дэр нь оо сая юм дээр би нэмэт юм хэлж болох юм сая хин дат дат <laughs> дийлний хилдэг сцен дээр яасан нэмэт хэлэхэд яг одоо жан юм ахгүй мэн одоо юу юм бэлээ штэ. Кроссовер нэрлэгч ингээд амар шүтдэг юм бэлээ л дээ. Тэрний кинондаас ингээд гоё сценүүд нь бас оруулсан гэж хэлээ яг тэр өөр одоо энэ өөр херо кинон дээр яг тэр тулж байгаа сцен тэр усны туслал шүү дээ дээдлийн дээвэр нэр тэд нар чи яг тэр кроссовын кинон дээр гардаг сцентэй давтагддсан юм билээ маш гоё тэгээ тэндээс хамгийн гоё лайн нь нөгөө хөгжимч яах гэдэг чинь та бидний төлөө дахиад нэг тоглоод өгөөч гэдэг нь шат. Тэр амар гоё л аа. Тэгээ тэр чинь нөгөө нэг яг мууд нэг юу тааруулж өгдөг те нэг тийм сэтгэл зүй яг нэг гоё тааруулж өгдөг. Юу та тулаанд нь тааруулж өгдөг тийм аяд юу гэдэг. Тэр мөр Тэр үйл амар гоё санагдчихсан. Тийм санагддаг. За зураглал. За зураглал. За зураглалууд бол ингээ ойлгомжтой. Дийлхийн гоё гоё юм ярьчлаа. Бас нэг онцолж хэлэх юмнууд нь тэр ном сумыг хөлөөрөө харавдаг нэг тэр юуг найруулагч шийдэж оруулсан. Одоо тэр нөгөө цэргүүд нь гадна нөгөө нэг юу зүйлүүдэр тэр тэр өөрөө бас амар тийм түүхий юуг айгүй судлаад ингэхэд бас тэр бас яг өмнө бодит байсан юм билий. Тэр айгүй надад таалагдсан. Тэрийг тэр шийдлийг оруулж гисэн. Тэр бол харваачтай юу тий. Тэгээ тэр нь өөрөө цаашаа ингээд зүлтгдөө яваа. Чин улсын тэр харваачд болоод бас л бүр үнэхээр л амар байсан юм байлээ. Тэгээд чи яагаад амар байсныг тэн дээр ингээд харуулчих жоох байхгүй. Бүгд гараараа харваад амар шүү дээ. Хөл орж ирээд бүр тулгадаг гэдэг имийг те бүх төрлийн харваадны хэрэгсэл байгаа тийм. За тэгвэл за 6 А тэгээд бас нэг онцолж хэлэх нэг юм бас нэг хэлэх гэсэн байхгүй. Тэр нэг өвгөө ингээд нөө ном сум арвж байхад ингээл нэг ингээл нэг сумнууд орж ирэл ингээд тэр нэг оюутнууд хэм шамнартаа те буцаа суулцгаа. Одоо та нар энэний охийг те юг мэдэх болно гэ. Буцаж суулгаа тэгээ ай яваад тэгээ сумнуудын тэр шүп шүп орж ирж байгаа те зарим нь оногдоод гэж тэр син бол зүгээр л зүгээр л гайх юм шиг. Энэ хариултыг л үсээд байлаа. Аа тэгвэл э, дараагийн юм нь яг уу акшныг нь ярил л да. Яг нь тэгээ би акшнаас нь ер нь жоохон өөр тийш явуулах гэдэг нь уу гэнэ. За гэхдээ акшныг ярихгүй бол болохгүй бах. Ер нь акшн нь ямар бай? Ямар хэсэг нь онцлог санагдав? Юу нь гоё таалагдав? Ер нь акшн гэдэг нь талаас. Би товчхой хэлчихэ. Надад акшныг найруулагчийн шийдэл одоо тэр нөгөө өнгөтэй хослуулж хийгээд байгаа. Тэнд тий өнгөний контрастуудтай хийгээд дангалаад амар таалагдсан. Тэрнээс за элемент бол ойлгомжтой тэр бол гайхалтай. Гэхдээ дээрэс нь өнгө тэр бүгдийг ингэж тус тусд нь шигтгэж өгöd байгаа. Тэр нь бол акшн гэхээс илүү өрнөлн. За. Миний хувьд бол зүгээр сая үзэж байхад бол нэг тийм яг тийм үүшэ жанр гэх юм бүр ингээд тийм define хийж гарч ирсэн кино. Тодорхой тодорхой. Яг өмнө бас өмнө юунууд байсан мундаг кинонууд байсан. Гэхдээ энэ болохоор бүр ингээд бүр бүр бүр том ингээм скопоор бүр өөрөөр төвшөнд ингээд хариад ирсэн. Би ялангуяа тэр cinematic талаасаа тэгээд тэр ашиглаж байгаа motion capture гэдэг нь slow motion дээр бас яг би яг бүр илт амар удаан бишээ тэрүүг хооронд ашиглаж байгаа гэсэн үг бол үнэхээр гоё юм. Аа тэр акшн хэсгийн одоо тулаантайс яг мэдээж ирээ хагаар дэрнэс юмсэж байгаа гарчлага л. Тэгвэл тэр нь бол маш гоё нөө давсын амар гоё тааруулсан хоо шиг санагдсан. Илүүчгүй дотоочгүй. Тэгээд дээр нэмээд тэнд дэр салхийг маш их оруулж өгч байгаа. Хувцсан салхинд ирсэж байгаа. Салхи бол экшн дэр маш гоё зөгцсөн. Салхи болон slow motion-ыг тунгийг үнэхээр гоё тааруулсан. За тэгэл бол. Би бүр яг яаж яг мэдээж зөндөө киног л тэгдгэлтэй бид нар ингээд шүтээд яаж хийсэн бол гэх юм зөндөө л байдаг. Гэхдээ hero дээр би бүр тэгж бодоо салахгүйс бүр ингээд акшн дээр том тулаантай эсгүүд тэр зураглалуу тэр нөгөө сүүл нөгөө хэнийг Science нууыг одоо оршуулж байгаа ч юм уу те нөгөө нэг ингээ харамсаа зогсож байгаа тэрэн дээр нь нэмлэс ирээ тэр хоёр ингээд нугуур дээр тулдаг гэсэн яаж хийсийг юм бэ бүр ингээд яг мэдээж behind the scenes нь үзэж болно л да гэхдээ зүгээр үзэж байгаа тэр мэдрэмжийг өгөөд байгаа байхгүй те усан доор мороос гэлтэр усан дээр гүйж байгааг нь авч мавцсан те ямар амар гайхалтай бүр ингээд яг мэдээж wire mire байгаалах гэхдээ утас мутс те гэхдээ тэр хамаагүй байхгүй тэр мэдрэмжийг өгч ийн гэдэг тэр дүслийг өгч ийн гэдэг те гоё юм нь яг тэр тулаан гэдэг нь ихэнх тулаанууд нь айгүй саунд эффекттэй. Яг нөгөө нэг зевсэгнүүд нь ингээл дуу туйлдж байгаа, цохилдж байгаа тий ингээл нөгөө нэг хоолоо дуу хоолоо гарч ингээл э, ингээл нөгөө voice over айгүй хийцэнтэй орилж морилж. Зевсгийн хүчээ гаргаж байгаа. Тийж хахад яг тэр эцэг юм биш. Тэр тулаан чимээг байхгүй. Тэр тулаан ингээд юм хаятай, намууга хаятай. Тэгээд тэр ус нь их дуурдаг яг ингээд. Ус руу нөгөө нэг сэлмэ дүрэл ирж аваад буцаал гардаг. Тэгээл ус нь дүрэл буцаж яг тэр усан дуурна Тэгээд юунд дуурна? Яг юм аюу. Илүү цөттэй юм гэдэг юм сүртэй юм нэг юм албаар нь хэтрүүлсэн юм байхгүй. Ягаад тэгэхээр тэр үед яг тэр цаг мөч хүртэл кино явсан шалтгаан бид нар ингээд тэр дүрүүд юуг туулсан, юу ямар шалтгаантай юу гэсэн мэдсэн байгаа учраас тэр акшн эпик юм ямар чухал шилж байгаа байхгүй. Тэр хоёрын юу тулж байгаа, яагаад тулж байгаа тэр одоо мэдрэмжил чухал учраас цэвэр мэдрүүлэх гэж хийсэн тэр юм. Яг тэр сүүлийн тулаан бол тэр бүр үнэхээр гаралтайсэн тэр тулаан. Яг мэдээж бүгд гоё гэхдээ яг онцлог нь гэж аа гэх юм бол санал нэг. Тийм. За акшн тулаан дээр дутуу өрсөн зүйл байна уу? Ер нь дурдмаар байгаа зүйл байна уу? Баггүй. За. Өөртөө баггүй байна. За тэгвэл би яагаад акшн салах гэдэг нь тэгэхээр бас нэг ийм сул тал байдаг л да. Hero за тэгээ House of Flag and Daggers одоо юу гэдэг нь Curse of the Golden Flower, Crouching Tiger, Hidden Dragon энэ олон мундаг кинонуудыг бид бид нар гэдэг нь яг бид дөрв биш үү? Ер нь зүгээр одоо нийгэм хүн кино зорилго сонирхчд ярихаар тулааны л яриад байдаг. Үүшагийн л яриад байдаг тийм. Гэхдээ энэ кино агуулга гахалтай. Өрнөл, дүрийн дүү өрнөл, шалтгаанууд нь зохиолно. Тэрийг нь илүү ярмаар байна л да. Би бол яа тэгж бодоод байна. Тийм учраас акшн ярьж чад гоо дутуу үлдээхгүй мэдээж ярих хэрэгтэй. А тэгчээ тэрнлүү нөрэй гэж бодод. За зохиол ямар санагдав? Чин гүрний хаан а чин гүрэн бол 7 гүрний нэг За нөгөө 6-таагаа нийлүүлжтэй 7 гүрнийг нийлүүлж одоо хятадыг те ер нь бол нэгтгэх гэж байна шүү дээ. Манай биднийгээр болоод их Монгол гүрнийг байгуулах гэдэг шүү дээ. За чин гүрнийг нийлүүлэх гэдэг. За тэрж хагаад нөгөө 6-аагаа нэг жао гүрний одоо хохирсон хүмүүсийн хүүхдүүд хохирсон хүмүүсэл хүүхдүүд л байгаа шүү дээ. Одоо 3 4 3 5 4. За тэгээ бүгдээрээ л ингээд нөгөө нэг одоо жао гүрний ч юм уу эсвэл нөгөө нөгөө гүрнүүдийнх нь одоо хохирсон тэр хүмүүсийн хүүхдүүд, хохирсон хүмүүсийн дөрүүд байгаа даа. Тийм ч учраас хоорондоо ямар нэг сонирхолтой нөхцөл байдлаар нийлж одоо чин гүрний хааныг алах гэж байгаа. За тэр алах одоо бүр зорилго тавьж 10 жил амьдралаа тэрэнд зориулж бэлдсэн нэмлэс те одоо жетлигийн дүр. За тэгээ эцэст нэг. За би зүгээр яг товчтонд плотын тайлбарлаж байгаа. За энэ зохиол энэ дөрүүд хоорондоо төстэй юм чи. Нөө нэг нэмлэс чинь А хэлэхдээ бол шал өөр зүйлээр анх эхэлж хэлдэг шүү дээ. Нөө тэднийг би алаад өгсөн. Тэгээ ингээ шагнал авах гэж байгаа юм шиг. А тэгсэн чинь твист нь үгүй болж дараа. Хаа. За энэ бүхэн. Төрөл зохиол дөрөв хөгжүүлэлт энэ бүхэн талаас нь ямар санагдав? Тэрийг ярьцгаа. Хм. За. Зүгээр яг ингээд яг эхлээд яг ингээ гурван стори зэрэг өрнж байгаа. Зүгээр миний ажигснаар. Уу яг тэгээд эхний стори нь болохоор яг хаанлаг прогресс хийж очих стори яваад байгаа. IT ан тэгээд тэрний зүгээр агуулга нь юу юм бэ гэхээр одоо нэг тийм ялч юм тийм амар тийм яруу найраг илүү ихтэй тийм одоо драматик юм илүү ихтэй тийм одоо This is one of the legend гэж байсан шүү дээ. Нэг ихнес хэвтэн нэг домог яг илүү яг тийм домог талаас нь илүү харуулсан. Хамгийн хэтрүүлэгтэй хэсэг нь байсан санагдаж байна. Одоо тэр хаан руу очихын тулд эхлээ нөгөө нэг асасинуудыг наалж өгч байгаа даа. Диска яг алаа л тий. Нөгөө хоёрыг хооронд нь яха. Яа одоо ясаят ч юм уу хооронд нь тулдуулдаа тий. Тий. Тэрний ID нь болохоор юу байсан бэ гэхээр нөгөө нэг тэр ингээ яг тэр хаанд ингээ тийм яг тийм болсон процессыг үний юм шиг санагдуулчих чам. Тэгээ одоо нэг одоо хааны тойруулж байгаа нэг корт дээр ч юм уу тэр мөрийн ингээс юус замаас арчаач чам. Хэрэгтэйнүүд нь устгасан болохоор. Тэнгүүд яг хоёр дахь плот нь яаж орж ирсэн бэ гэхээр хааны өнцгөөс тэр плотыг ингээ судалж байгаа хэрэг хаан өөрөө. За энэ нэг ингэж ирсэн юм байна. Тийм яг ярьж байгаа юм бол жоохон худлаа талруу юм гэсэн ингээ процесс хийгээд Тэгээ тэрний бас ялгаа нь гарч ирсэн л аяг өнгөний ялгаар харуулсан байлээ. Хувцас хэсэг бол амар тийм улаан тий шармар тий тийм амар ялч нэг тийм тийм тийм амд амцсан яриа шиг нэг тийм амар гоё нэг тийм стори баацдаг. Бангууд хааны өнцгөөс болоод тэр хүмүүс бүх юм цэнхэр болоод эхэлсэн. Тэнгүүд яг эхний стори нэг жоохон тийм илүү давс ихтэй, хэтрүүлэхтэй удлаа болоод эхэлсэн. Гот хааны өнцгөөс болонгод ийм юм болсон байна гэдэг цэнхэр өнгөтэй болоод ирчихэж байгаа. Тэнгүүд гурав дахь плот орж ирэнгүүд яг ингээ акшн болсон үйл явдал гарч. Тэр нь болохоор ямар нэгэн мөнгө байхгүй яг бүх юм жинхнээр тэр хэсгийг хийцүүд бол амар гой санагдсан. Тэгээд өнгөөр ингээд би плотыг ингээд яг ангилж байгаа тэр агуулга бол амар их таалагдсан. Дөрүүд дөрүүдийн хувьд бол бүгд ямар нэгэн тодорхой хэмжээний зорилготой. Тэгээд тэрэндээ ингээд хүрэх шалтгаантай. Тэгээд тэрийг харуулж байгаа бас хүйл явц бас амар гоё. Тийм. Яг дөрүүдийн яг ингээд агуулгын хувьд болохоор яг ихний стори зүгээр ингээм амар гоё тийм өөр драматик байгаа мөртлөө надад нэг тийм нөгөө худлаа болчихж байгаа юм шиг санагдсан. Тэгвэл хоёр дахь стори хааны үнцгээс ороод ирэнгүүт бас худлаа болчихж байгаа. Тэгвэл гурав дахь стори орж ирэнгүүт яг тэр хаан лоб биегээ очих айдиа нэг тэнд бүр ингээ бодит тэр гарч. Яг яг хоёр тал нийлээд яг бодит юм байна гарч ирж байгаа. Тийм ингээ бодит юм гарч ирж байгаа. Тэнгүү тэн дээрээс ингээ дөрүүдийн яг ингээ акшл зорилгууд нь гарч эхэлж байгаа. Тэгээд яг тэр зорилгууд дээр хүрэх арга зам нь ингээ тал талтай өөр болоод сонсож байгаа. Энэ болохоор ингээм амар peace болсон тийм. Одоо broken sword-ын дээр ингээд peace болсон ингээд одоо миний каллиграф болохоор надад ийм юм өгж байгаагүй тийм биш ээ ингээд тэндээс ингээд бас юм авцсан тэнгууд яг тэр нэг амар тийм жавог овгийн нэг тийм амар юуны охин байсан шүү дээ жанжны охин жанжны охин тэр нь болохоор угаасаа тийм биш би чамтай санал нэг биш байгаа гэхдээ хуулийн ямар ч хамт хүн тодорхой гэхдээ би энэ чамтай санал нийлэхгүйгээр тэр айдгаа гаргаж ирээд юу хин хэлж байгаа нэмлэст хэлж байгаа. Тэнгүүд нэмлэст нэмлсэн стори тэндээс бас өөр болж эхэлж байгаа. Тийм тэр тэрний ID ID ингээд хоорондын тийм уялдаа холбоо агуулгал үнэхээр биш хэрэгэрсэн. Тэр нэг сторид хүрч байгаа тэр үйл явц үнэхээр биш хэрэгэрсэн. За Баатар За энэ ч одоо хятадын хамт эмцэн эртний яриас эхний зохиолнуудаа 20 дугаар зууны үед бичигдсэн гэж байгаа. 228 дугаар он гэдэг чинь одоо юу гэсэн үг юм бэ? 20 дугаар зуун л гэх байх таар. Тэр үед бичигдээд гэдэг чинь чинь бичигдгээс өмнө бас нэлээд хэдэн жилийн өмнө үйл явдал болсон баг. Тэгээ одоо ингээд чи айвуух домог зохиол болдгийл юм байна л да. Тэгж хөрвж жагаад энэ кинонд хөрвүүлж одоо манай ахгүй одоо алдарт жам юм ахгүй бас өөр өөрөөр бас найруулсан байх л да. Скриптэн жоохон өөрчиж би зүгээр үдэд хамгийн түрүүнд юу гэж утсан бэ гэхээр яг юу гэдэг юм Монгол дээр орчуулсан ч юм яг текст нь уран зохиол хэлбэрээр нь уншвал ямар гоё болгосон байл гэж үзсэн. Тэр модны навч сунж байгаа тэр үзэгдэлийг бичгээлэр яаж гаргасан бол гэж бүр ингээд уншмаар амар тийм гоё санагцсан. Салхи тэр хамтдаа нэг нэгэд үрлээ, сарны шүнд юу гэдэг тийм. Тэр үгээр яаж илэрхийлсэн бол гэдэг бүр хармаар санагцсан. Тэрийг дүрсээр ингэж гоё харуулж байгаа юм чи. Өмнө нь бүр тансаг байх гэж бодсон. Зохиолөө. За тэгээд дөрүүд гэж ярих юм бол <coughs> а нэг нь эмэгтэй нь бол ягаад ч ойлгохгүй эсэргүүцээр байгаа л тэгэл бурхан болж энэ хөлөө. А тэгтээ нөгөө эрэгтэй нь бол амар сайн ухаарсан биш тэрг одоо юу гэдэг гэгэрсэлгэлтэй шүү. Зүгээр нэг хичнээн чи хүнд дургу өшөөтэй байсан ч гэсэн те том зорилгоо төлөө тэрийг хойшин тавиа гэдэг бол мангар гоё харуулсан. Маш гоё харуулсан буюу Азийн зохиолч ер нь энэ хүнийг ухааруулах гай удаад шүү те. Бүхэлдээ бол нэг тим гоё санагдаж байгаа. Эхлээл дагаал гоё үдчихсэн сүүл рүү оо нэр тим шин. Том зургаар хараад хүмүүс их ингэдэг оо энэ жижиг том зорилгын төлөө энэ жижигэн чөл угаасаа золиослох юм байна гэдгийг одоо харуулсан зохиол юм болов уу гэж над тэгж бууж байна дөрүүдийн талаар бол нэлээд ярьсан учраас би нөгөө найруулагчийн өнцгөөс бас нэг жоох юм ярьчих гэж бодлоо. Асуултан дээр ус. Аа тий асуулт. За дөрүүд бол асуулт нь дөрүүд биш шүү дээ. Зохиол тий. Зохиол өрнөл тий үйл явдал ямар санагдав? Найруулга тий. Тийм. Ер нь бол тэрэн дээр бол ихэнх ихэнх хувьд бол өнгө ичлээ. Тэгээд одоо нэг юм нэммээр байна. За. Аа зүгээр найруулга талаас нэг юм бол яг хаа жан эмоч нь хятадын одоо дөрв билүү тав дахь тав дахь тий тав дахь үеийн найруулагч байгаа. А тэгээд одоо энэ нэг юм хийц талаасаа та бүхэн бас нэг хараад байгаараа ингээд Жан Имогийн кино нэг юм туйлсан ингээд нэг тийм амьдрал дээр хизээч усан дээр гүөхгүй л байхгүй тийм ингээд нисээ энийг ингээд яг үзэж байгаа үзэгчдэд ингэж эвлэрүүлж чаддаг энүүгээрээ өөрөө бас нэг бас нэг бест найруулагч байгаа тоххой яагаад гүйж худлааш панаалтаа штэ гэж хинч хэлэхгүй яг л тэр зохиолынх нь үйл явдал яг л тэр юм руу ингээ өөрө хөтлөөд оруулж штэ тэр хөтлөж оруулж байгаа гол юм нь бол нэгдүгürt ай байгаад одоо найруулагчийнх нь өөрийнх нь одоо барьж байгаа юм аяар за тэр кадрын зураглалаар аа тэгээд тэр одоо техникийн элементүүдээр энэ бүгдийг эвдрүүлж оруулаад байгаа А Жан Имогийн Хероос өмнөх одоо найруулсан кинонууд нь бол яг ийм нэг туйлс ийм тулаач юмнууд нь бол багтаа тийм кинонууд хийгээгүй байна яг энэчнээс эхлээд өөрийнх нь одоо ар араасаа гаргаж байгаа үйлдвэрлэн гаргасан кинонууд нэг энэ юугээ чиглэлээр барьсан байгаа даа. Энэс өмнө House of Flying Daggers-ийг хийжсэн хийжсэн. Өшөө жанр кинод хийжсэн. Гэхдээ яг юм туйлсан гэдэг байхгүй. Тийм, ер нь бол ийм тэр талаас нь би яриад байгаа байхгүй тийм. За хоёрдугаарт гэх юм бол яг үндэ яг ийм киног яг л хятад л хийн. Яг үндэ бол дорны үн л хийж чадна. Тэгээ дорны үн л хий. Хизээч одоо Америк хүн болвол эсвэл бол өөр одоо Канад ч юм уу найруулагч бол хийхгүй. Тэгэхээр энэ энэ энэ талаа болвол бид нар Азууд бид нар болвол бариад ингэх юм бол илүү бас нэг амжилтанд хүрэх бас нэг гарц юм болов гэж зүр найруулагч мэрэгжил эзэмшсэн хүний хувьд зүр тэгж бодож байгаа шүү. За тэгээд юу Тэгвэл Canon дээрээс бас ажиллаж байхад нэг тийм харамсаар дүр бол Жанзгийн дүр байсан. Тий, тий. Тэгээ ялч юм нэг тэг тэр юм ингээд ингээ амьдралынхаа турш ингээд харж юм ингээ юу бид тээж юм нэг тэгээ ганцаараа бас залуу тэгээд тэр тэрийг бодохоороо амар харамсалтай. Тэгээ нэг тийм Жанзгийн дүртэй холбоотой санаандгүй инээдтэй юмнууд байсан л та. Canon-ын хийцэн албаа инээдтэй бол биш. Гэтэ зүгээр нэг тийм тухайн сценүүд нь тэгээд нөө үйл явц болоод байгаа үйл явдлын бодо санаандгүй нэттэй нөө юу гэхээр манай он мастертай үнэхээр ингээд сэтгэлдээ. Тэгэхээр романтик биш. Тэр нөгөө нэг нэмлэс романтик юм шиг ярьж өгдөө шүү дээ. Хаан гэсэн чинь тэр нь худлаа. Гэтэл ч тийм байгаагүй. Маш зүгээр ингээд нөгөө нэг багш шав тий. Тэгээд шав багшаа үнэхээр шүтдэг, маш их хөндөлдөг тий. Тэгээс өөрөө мундаг ч гэсэн тулаач тий. Сурсан. Гэхдээ нөгөө нэмлэсийн хажууд юу ч биш. Э, нөгөө франс нөгөө хажууд юу ч биш. Тэг үнэхээр уурлаад уурлаад үзээд үзээд ингээд нөгөө барахгүй байгаа байхгүй юу? Тэгээ нөгөө хэд ингээд чи хүсэж байгаа би чамайг алаад. Тэ лайнс нөө дэгдэн шүү дээ нэг дулаан дээр тэ. Тэгээ тэгсэн чи дараа нь ингээд амин оролцсон чинь амин болоод шүү дээ нэмлээс ингээд зүгээр нөгөө сэлмнийхаа юугаар зөхөж зөхөж зүгээр зүгээр ингээ болооч шүү дээ хүчээр нь зөхөж амин хөл таглаад зүгээр нэг тийм санаандгүй нэтний үг хөргөө одоо бүр яаж чадахгүй нөө амар хүчтэй маш одоо чадварлаг бүр ингээ тийм хүмүүсээ хажууд байгаад байгаа болоо тэрний ингээ хажууд нь яаж чаддаг тэр зүгээр нэг тийм санаандгүй нэтээс тийм муу зуг гэж байгаа юм биш үү санаандгүй тий яг тий наач sorry таслаа тэн дээр нь өмнөөс л бодгоо тий нэг тийм дүрслээд ш нэг өндөр хүн ингээ байхад нөө жоо хөгд хүрхгүй гар зүгээр толгоон дэр ингээ байсан. Тэр шиг тийм төсөөлөл байж байгаа байхгүй. Тэр шиг баг. Хөөх юмтай хичээл нөгөө хэд хитрхи бүр ингээ өөрөөс нь хит өөр левел. Тийм өөр бүр шал өөр левелдээ болоод бүр юм. Тэр нь зүгээр амар санаандгүй нэ. Яг тэр 2002 оны кино штэ. Зүгээр яг тэр үед нөгөө жүжигчдийнхэн зүгээр юугаар карьерийг карьерийнхаа юугаар агуулгаар авч үзэхэд бол нөгөө гурав нь бол бүр ингээ том нөхөр гардаг. Тэгээ Жанзи чинь залуу хүн байсан. Ирж исэн. Тэгээ Доны Эн гэсэн нэг тиймэрхүү байгаа. Тэгээ Доны Эн Жанзи яваад хажууд нь хамаагүй залуу дөрөөд байгаа байхгүй тий. Одоо байсан бол бас өөрлөлтэй. Тэгээ одоо бол мэдээж Жанзи арай жоохон нөгөө нэг Fine Snow-ийн левлийн дүрд тоглож штэ. Тий. Жүлж мөгжүүлээ. Тийм. Гэтэ өмнө нь бол хиний кино ч нөгөө нэг нөгөө гэрте харих замд бол тоглолцсон байсан шүү дээ. Тэр чинь сүулт баха. Энийн сүулт гарсан гэсэн санах юм. Гэрте харих зам гэдэг нь юу юм бол? Гэрте харих зам. Тийм тосгоны кино байхгүй юу? Тосгоны кино. Тосгоны залуу гэсэн үг юм. 98 тийм 98. Ут үнэн юм уу? За би тэгвэл андуурсан юм. Тэр дэхдээ бас сонгод кино та. Цохолно. Тэсний бүр жигхэн роман. Жигхэн драманы роман шүү дээ. Тэгээ надад дүргэснээс а юу их гой санагдсан л да. Яг ингээ нөгөө нэг бүгд нэг дээвэр дор дээвэр жоох нэг all under heaven гэдэг аа Тэрнээс яг асуудал нь юу вэ гэхээр хааныг нь тэр чигээр зөвдөж байгаа да биш. Санаа нь юу гэхээр хааныг алдчих юм бол долоон дор chaos болох гэдэг байхгүй. Power vacuum гэж ярьдаг шүү дээ их мэдл том хүчний орон зай гарчин тэгээ бүр том chaotic болох гэдэг. Тэр долоон гүрний бүр бүр утгаалтсан юм болох гэдэг. Түүнээс чинь нэг хааныг зөв гэдэг байгаа шүү дээ. Чин хүмүүс алж ийн хяд чин тэрний хүмүүсийн одоо хохирсон хүмүүсийн дөрүүд байгаа даа шүү дээ. Тэгэхээр зөвдөө биш зүгээр нэг юмний золиос нөгөө юмний золиос л байгаа байхгүй. Тэгээ аль нь том золиос вэ л гэдэг асуудал яригдаж байгаа. Ер нь бол тэгээд хамгийн гоё юм нь юу гэхээр одоо нэмэлс орж ирж байгаа юм ихээр яг хиний ID бол broker's order ID бол all under heaven тий. А тэгээд гол өгсөн тэрнээс гадна ID нь болохоор хааны ялхамл кёс сайных юм. А тэрнээр тэгтээ нэмэлс нэмсэн юм нь юу байсан бэ гэхээр зөрүүлээд үүр хариуцлагатай болчихж байгаа хгүй. Алахгүй байх нь зөвхөн бүгд нэг юм а биш. Тэрнээс гадна чин гүрний хаан энэ бүхнийг туулаад өмнө нь тэр хоёр алах гэж ирж оролдоод болоод яваад тэгээд дараа нь дахиад нэмэлс ирээд алах гэж оролдоод болоод явсны эцэс тэр бүхэн юу ухарж ин мань хүн асар том үр амьсгалт болж байгаа хөө. Нөө нэг том юм нь юусэн нөө төгсгөл нь текст нь гардаг шүү дээ. Мань хүн дэлхийг эзлэн гэж ярьдаг. Тэгээ эхэндээ те ингээд 6 гүрнээр би зогсохгүй тэгээ бүгдийг нэгтгэн. Тэр бол бас нэг их мэдэл хүчний нэг юм бас нэг цангасан юм байгаад шүү дээ. Тэ тэгсэн чинь тэрний дараа яасан бэ гэхээр тэр биш юм байна. Тэ нэгтгэж ив нэгдэлтэй тогтсон байдлыг үүсгэх ёстой юм байна гэд 6 гүрэнтэйгээ нийт 7 гүрнээ нэгтгэж чин гүрнээ байгуулчаад цогсооцсон. Тэгээд тэрүүгээрээ л дууссан. Цаашаагаа явах шаардлага байгаагүй те. Тэрийг ухааруулсан багхгүй. Тэгэхээр яг Нэмлэсийн хамгийн том хийсэн юм нь бол хариуцлага ойлгуулсан. Тэгээ жин гүрний хаан бол ямар амар ухаан яг энэ дүр дээр ч амьдрал дээр одоо юм мэдгүй зүгээр ям мундаг багийн байсан бол нийлүүлсэн байгаа ер нь бол. Тэгээд мань хүн ухаарж байгаа. Анхнаас ухааны өдрийг харуулсан. Тэгээ дээрэс нь нэмлэс хийсний дараа яг тэрийг ухаарж яг тэрүүгээр нь болгосон байгаа хгүй. Тэр нь бол бас айгүй гоёсэн. Яг нөгөө нэг Баатрагийн төрөний хилдэг шин байхгүй. Яг нөгөө нэг надтай адилхан миний хамгийн том мөсөлдөгч, миний хамгийн том дайсан миний зүйлийг, миний ганцхан миний хараад байгаа зүйлийг харсан тий. Миний хэдэн зуун доор тушаалыг сонсож байгаа юм мэдэхгүй байхад тэр харсан байна гэд нөлөөс тусаадаг. Яг тэрнээс ухаарлан цаашаа явсан байна. Зүгээр яг үнцэн сторын зүгээр ингээд зүүм авт ирэд харахад зүгээр яг агуулгын үед ингээд чин гүр ингээд амар том гүрэн байгаад байгаа. Тэнгүүд жав гэх нэг жижиг овог ингээд зүгээр тэр ингээд культурли алга болох гээд байгаа юм шиг том гүрний нөлөөнд орох гээд алга болоод байгаа юм шиг мөртлөө. Тэгээ одоо Plains Snow-ийн дүр чинь нөгөө нэг зорилго нь улаан туг хийсгүүлэх байгаад байгаа шүү дээ. Тэнгүүд тэрийн шар туг болоо гараад ирсэн зүгээр гэж бурууч явж магадгүй зүгээр ингээд ингээ Assassin's Creed-ийг болхаалаа тоглож байгаа нэг Viking-чууд гарч байгаа шүү дээ. Тэгээ тэрний ID-я чинь нөгөө нэг ингээ газар нутгаар тэлэх гээд англиг зорж байгаа ба зорж байгаа. Дүнгууд яг ингээ англид ирсэн чинь англичууд өөрсдөө ингээ хоорондоо асуудалтай бие дэш салцсан тэгээ Oxford юм уу гэдэг Yorkshire маяг салцсан тэнгууд тэн дээрээс ингээ нэг нөхөр орж ирчээд ингээ техникли ингээ эзлэм төрөмбилэг гээд ингээ бүгдийг нэгтгэх гээд байх оронгууд англичууд ингээ хоорондоо тодорхой хэмжээнд ярилцж байгаа тэдэрэг ингээд зохицуулаа тэгээ хоорондоо нэгдээд тэнгуү тэр тэр нэгдэж байгаа хугацаанд нь vacuum-чүүд өөрсдөө тэр culture-т нь ороод уусцсан тэндээс ингээд хэрэгтэйнүүд авцсан байхгүй бол юу энэ тэр нэгдэх зорилго мөрөх нь байхгүй амар тийм human болоод гадааж өрөө аа тийм human болоод гараад ирсэн зүгээр яг тэр idea яг зүгээр энэ киноноос л ажигласан л та. Тийм түрүү Rust-ийн ярьсан тэр нэмэлт хэд бол яг санал нэгжин. Эцсийн эцэд бол тэр алуурчд биш тий Чингүрний хааныг алаад нэмэргүй. А энэ энэс өөр одоо Портон гарч ирээд тэр нийтлж чадахгүй гэдэг олон харсан байгаа хөөх. Тэр л ингээл бүх юм нь эцэст нь пат. Тэгэл одоо алга бол үргэлжлүүлсээр л энэ. Гэтэ нэг хүн зогсоох зур аргагүй. Тэгэхээр энэ юм байна. Би эдийн өстөж гэсэн том зорилгонд л жижиг чулуу гэдэг яадаг гэдэг чинь тэр л байгаа байхгүй. Тэгээд одоо нөгөө нэг э, нэмлэсийн шийдэж байгаа шийдвэр байгаа тий одоо гүрний бүтэн одоо ийм эвнэ ярмтал тий энэ нь бол чухал тий өвшөө авах өвшөө онцгоос За тэр бол мань хүн ийм шийдвэрт хүрч байна. А хиний хувьд болохоор progress art-ийн хувьд болохоор амар тайв амар тайвлын э, амар амар тайван байдал те инх тайвнаас гадна өөрийнх нь flying snow-тай байгаа хайр өөрийнх нь амьдрал илүү чухал ороод байгаа байхгүй юу. Эцэст нь тэр хоёр хамт харих нь харин гэдэг нь одоо хамт байхыг л хэлж байгаа. Заавал нэг газар биш те. Тэр нь илүү үнцэнтэй. Тэгээ тэр нь бас аюул гоо санагдсан. Тэгээ яг хуу хим жоохон харамсалтай тэр flying snow-тэй тэрийг ингээд бүтэн ухаарч чадахгүй тэгээ хитрхи ингэж нөгөө юунда одоо өшөөндөө хонзондоо баригдсаар байгаад ухаарахгүй байсаар байгаад эцэст нь гэхдээ ядахта хэдийгээр тэрийг ухаараагүй ч гэсэн ядахта хинтэйгээ одоо хамт одоо дуусж байгаа гэх юм үлдчихэж байгаа тий broken soft-тай хамт үлдчихэж байгаа тэр нь бас гоё юм да. Тэгээд хэдүүлээ агуулга ярьлаа, сэдв тий мэдээж метафор ярьлаа. За тэгвэл цэвэр одоо юунууд нь ямар байсан бэ? Яг одоо төсөл гэдэг нь яг гоё зурлаасаа гадна зөвөр нэг би ингэж яхад л одоо стил гэх гээд байна л да. Стил нь ямар байсан гэж асуух гээд байна л да. Төрслөөс ялгарч ойлгогдож байна уу? Одоо би стил би жишээ авъя тий. Стил гэдэг нь нөгөө хин Donny and Sky Jet Li-гийн нэмэлт хоёр тулж хойлоо нүдэ ханаад хөгжим сонсоо мэдэрч ядж тэ толгоон дээр тулаан явагдаж яадаг тэр хийц тэр тулааны стил бүр надад гахалтай санагдаж байгаа байхгүй яг зөв хөгжимтэйгөө нийлээд продакшнтайгаа нийлээд тэгээд найр найруулгаан тэ үе сэтгэл хөдлөл бүх юм нийлээ айгуу сонголтой санагдаж байна тэрэн шиг яг стил талаасаа юм бүхэлдээ кино өөр киноныхон стил юм санагдаж яг ялгарч чадж байна асуулт ойлгомжтой ойлгомжтой ойлгомжтой юу бүх стилүүд яг тулааны сүдээр нэг нэгнээс ялгаатай айгүй юник юник гэж чаддаг. Бүгд нэг нэгтэй харилцсан адил биш яг тэр ухаанд өөрийнхөө нэг тийм одоо яг тийм яг зоригтой тийм холбоотой үйл явцаар тулгаанууд өрнсөн юм болов санагдчихсан. Жишээ нь яг Plines-ны өмнөөр хоорондоо тулдаг хэсэг байгаа шүү дээ. Тэн дээр ингээл амар шар навчтэй намар мамар болсон. Намар өөр онцлог. Ингээл навч хийст мэс чаа тэр хэсгийн стил тулааны хий завал бол амар биш өрнсөн. Хийцнүүд гэх юм бол одоо ойрын ойрын кадр дээр дандаа өргөн өнцгөр тэр хувцсыг намирж байгааг айгүйх харуулж тэ салхи холно салхи слон бош нэг айгүйгоо холж ирсэн. Ерөнхийдөө энэ тэр чигтээ яг бүх тулаан дээр ингээд жигтгэн ороо явцсан. Энэ хийц нь бол амар таалагдсан. А хийцүүдгүүл нэг энэ тэр яриад байгаа багт. Гэхдээ Кросогийн киноны тэр нэг жетл ингээд шатар бууж хат тойроо цэрэг хүрэл дагаа явж штэ тэ. Тэр сцен тэр чиг өөр тим кинод байдаг байхгүй. Бас нөгөө нэг шүтдэг хүнээс ингээд авсан сценүүд харагдчихсан. Тэр тийм хөл юм даа. За. Би бол нөгөө төрөний хэлтгэл нөгөө туйлсын тийм үлгэрлэг тий тиймэрхүү ямиг л хэлэх гэдэг л дээ. Энийг бол яг жан юм ол хийж чадна. Ер нь бол яг кинон дээрээ тэгээд кинон дээрээ яаж оруулж ийнэ гэдэг чинь өөрөө тэр нөгөө тулааны тэр элементүүдээр яг энэ нэг туйлсын болгоод байгаа нь энэ өөр юу байхгүй одоо энэ тэр нэг хурц хурц а яг зохиол дээр одоо ингэдэг ингэдэг шүү дээ хэцүү байдаг байхгүй зохиол дээр ингээ айгүй гоё ингээ яруу найрагч тий уянгалцсан юмыг кадр болгож буулгахад одоо юу гэдэг намрын ямар навц ингэж ямар салхинд ингэж ингээд хаалгаар орж ирлээгүй тэрийг кадрт болохыг зүгээр л навч ингээд хийж орж иж байгаа дүрсэл харагдах байхгүй. Тэгээд тэр намрын чухал навч хаалгаар орж ирж байгаа гэдгийг л жан юм аа тойсны хэлбэрээр нь бүр ингэж тэр метафоруудаар тэр аяар тэр нисж байгаа байдлаар тэгж үзүүлсэн. Тэг үлгэрийг кино болгодог бол яг хэр болох бах те яг нэг. Тийм. Тэгэд над сайн төвшөө ихтэй нэмэлхэд Жан юм уу санаагаа л хэлж байгаа. Тэр зуглаач бол тэрийг амар гаргаж байгаа. Өргөн өнцгийг сонгож тэр навчиг өндөр. Тэр зуглаач өөрийнх нь ажиллал та. Зуглаач тэр хоёр бол уус нэгдчихэж яг чиний юу гаргаж иж байгаа хөөс хэлж байгаа юм чинь. Кристофер Дойл гээд Дүү Кофен гэж бас нэрээр явдаг юм байна. Нөгөө Хонконг бас юутай иргэлтэй тэр. Мань хүн болохоор нөгөө Хон Карвайн Love Trilogy шүү дээ. Chungking Express In the Mood for Love 2046 тэр гурван киног бас зураг авалт зуглаач чарна ажилласан. Тий ийм зурглаач юм байна. А тэгээ дээрэс нь бас сонирхолтой нөгөө би бас дараагийн э, товчхон сэдв болохоор хөгжим яг саунд дизайнаас гадна хөгжим саунд дизайн галзуу тэгээ хөгжим score нь score нь тэгээ score нь бол тан дүн гэж одоо би зүг дуудаж байгаа гэж найдаж тан яг тэгээ чи амар алдсан байхгүй тийм айгүй алдсан оскар москар зөндөө шахаад үрчсэн нөгөө бежинг олимпийн хөгжмийг зохиож мөхөжсэн за мань хүн бас crouching tiger hidden dragon-ыг хөгжим бичсэн за ийм хүн бол ажиллаж байсан байна за тэгвэл дараагийн бас а бодож байгаа юм байна л да. Нэг товчхон асуулт асууж байгаа хөгжим саанд дээр сайн л ор. Товчхон асуулт шүү. Аль өнгөтэй энэ чинь айгүй олон өнгөтэйс юм. Аль өнгөтэйс энэ хамгийн гоё нь байсан. Зөвхөн өнгө тэр нэг хэсэг альтгүй байсан нөгөө яг тэр нэг уушаа жанрын бүр нэг модон дээр нэг талт явж хэсэг байсан шүү дээ. Нөгөө улаан юмнууд ингээд амар саргаж байгаа. Улаан өнгөл улаан нэг хотын 2 3 секунд л хэсэг байхсан байна. Хальт модон дээр ингээд дүүлээд явж байгаа тэр хэсэг амар гоё байсан. Би ялгаа бас улаан өнгө Улаан өнгөтэй байсан юм. Тэр нөгөөд ингээд тэр нэг ингээд нэг элсний юм дээр ингээд гараад ирцэн байдаг шүү дээ. Тэр тэр хэсэг л одоо бүр ингээд нүдэнд буугаад. Надад болохоор юу вэ? Аа сая хин э, растгч гэдэг. Дээл нэлэг хизээл би нэг өөр раст ирсэн бай төвшөө байсан зүйлээ танилцуулсан шүү дээ хост ичих та. За уучлаарай. Тэр нөгөө нэг юу а намрын шар навчнууд улаан хувцастай зодолж байгаа төгсгөлт нь улаадаг. Навч нь улаадаг. Тэр аймагуу таалагдсан. Улаан навч унаад вау. Тэр аймаг байсан гэсэн. Надаа хамгийн таалагдсан хэсэг нь яг мэдээлгүүд бай дээр нөгөө нэг яг нөгөө анх Broken Sword Plains нөгөө хоёр ирээд ханыг алах гэж оролддог тэр ногоон байдаг шүү дээ. Ногоон хувцастай. Тэгээ могоон юуноо төгшөгч юм уу те ингээл нөө намирцэн. Тэгээ тэрийг бүгдээр ингээл ингээл нөө завчаад бүгд унж ирээл зогсоод ёо тийм үнээр гахалтайс. За тэгвэл саунд хөгжим, score, sound design ямар санагдав тэр талаар. За тэр бол бүр ярих юм биш л дээ, тий. Оо үнэхээр гайхалтай. Би одоо яаж яхад бүр ингэж чихвчээр чангалж байгаа чихвчээр сонсож үзсэн байхгүй. Бүр сумны чимээ энэ төрөл үнэхээр гоё орж ирлээ. 2002 оны киноход ямар чанартай хийгдсэн бэ гэж би айгүй сонирмодсон. Гэтэ чанартай л хийсэн байгаа л да. Бүр үнэхээр чанартайс. Яг л чинь зарим кино одоо сүүлийн кино үзэж хахад зүрдэг байхгүй саунд дээр юм ин тавьсан бахад сүулт хоцорч юм ажиглагддیں۔ Тэгэд тэр бол үнэхээр сайн юм. Дээр нь скорын тэр нэг уламжлалт traditional хятадын тэр хөгжмүүдийг цогт биет шүү дээ. Тэрийг нь экшнтэй ямар гоё хослуулаа вэ? Тран гэхэд дүрснээ кат нь орж ирж байгаа шүү дээ. Ярих юмгүй. Зүгээр хөгжим дэмс. 82 ямар гоё зогт. Тий. Зүгээр ая дэмсчээгүй байгаа байхгүй тий. Бодож баг дүрсээ харж байгаа. За чи ингэж бичтэй бараг тэгсэн юм шиг байна. Дүрсээ авчаа дараа нь аяа зохиосон юм баг тэг санагдаж байгаа. Нөгөө нэг бүр нэг тийм үлгэр тооцол хинжээнэ те тэр нөгөө хөгжим явж байгаа аян тэгээд нөгөө болд дэлгэцэн дээр болж байгаа үйл явдлыг бүр ингээд нэмж өргөж өгч байгаа байхгүй тийм хөгжим те бүр үнээр гоёсэн саунд дизайны талаар одоо зөө саунд эффект саунд миксинг гэх юм да яг тэр хэсэг бол ингээд яг 20 жил болж байгаа кино гэхэд бол яг үнэхээр аутдейтэд бол болоогүй байсан. Хоцрогдоогүй. Хоцрогдоогүй гэсэн. Утгатай тэгээд юу одоо юмэрч өвдөө. Аа нэг нэг тэр нэг нөгөө хин Sky-ийн нөгөө нэг юу тайг юусэн штэ. Жад тэрний нөгөө туйлсаж байгаа тэр гарч байгаа юм аяа чимээ мэмэг бол үнэхээр үнэхээр амар нарийн детальтай хийж атсан байна. Тэгээ нөгөө нэг одоо хин Sky хин хоёрын тулдж байгаа хэсэг дээр нэмлэс хоёр тулдж байгаа хэсэг дээр ингээд борооны туслал байдаг шүү дээ. Тэгэхээр бороо туслан дээр нөгөө өвгөн юугаа хөгжмөө тоглоал тий. Тэгээ тэр ингээд зөвхөн гоё их сонсогдож харагтаасаа гадна тэр хоёр төр тэрийг сонсоод байгаа байхгүй. Тэр нь бас амар чухал те өрнүүлж байгаа юм. Тэр хоёр төр тэр хөгжмийг сонсоод байна. Э, тэр борооны туслууд тэр хоёр төрд сонсогдоод байгаа гэсэн юм зүг давхар илэрхийлж байгаа айгүй гоёс. Тэгээ ер нь бол нөгөө нэг А би бас албаар эднэрийг ингэж нэг дурдж одоо хөтлөгчийн давуу талаа ашиглаж шүү дээ. Тэгээ хөтлөгчийн давуу талаа ашиглаж ингэж байгаа юм юу гэхээр харамсалтай нөгөө нэг юм энэ тэтэрх ярьж гад байдаг. Одоо энэ кино. Тэгээ тий яа албаар ингэж хэлсэн энэ кино ганцхан тулаан биш юм аа. Ганцхан үүшээ биш юм аа. Тэгээ бүр дөрөв хөгжил, зохиол, диалог, техник хэлхийз үнхээр бүх талаасаа одоо оноо өгөх байх утгагүй. Тэгээ үнхээр гайхалтай кино юм аа гэдгийг бол харуулсан гэж бодож чинь. Тэгээд дийлнээс эхлээд юу вэ? Төсөл рүүгээ оръё. За тэгээд эцэст нь базаад хэлэхэд хэлэх юм юу вэ? Нөгөө ротон томитос хэлэх үг те. Хоёр өгүүлбэр те. А тэгээд оноо. За яг энэ бүтээл нь бол яг яг тийм үүшээ жанрыг илүү өөр төвшөнд илүү синематик төвшөнд define хийж гарч ирсэн кино юм болов гэж үзсэн. Тэгээд яг оног гэвэл 10. Яа. За. А дараа нь энэ дараа хэсэг нөгөө кино санал болгох хэсэг маань мэдээж байгаа шүү. За. За. Маш богинохноор хэлхий хэлий гэх юм бол Жан Эмогийн кинон дундаас хамгийн философик кино энэ болсон юм болов би л өөртөө харсан. Тэг хэлэх гэсэн санаа, цаагаараа бодогдуулах гэсэн юмнууд ихтэй. А гэхдээ нөгөө нэг актер киног нь бол арай гүйцэхгүй нөгөө дэлхийд өөрийг нь хамгаалсан нөгөө нэг гэрте харих замд тэр бол романс тий романс Азийн романс гэдэг Азийн Титаник гэдэг бүр бүр амар юу яатсан шүү дээ тий Тэгэхээр би бол 9 хоног өгмөр байна. За. Оо би бол 10 хоног нөө. За. За тэгээд ягаад 10 хоног гэж нэхэр хоёр үлбэрлээ. <laughs> одоо би ч юм уу та ч юм уу энэ нэвтрүүлэг үзэж байгаа хин нэг ямар нэгэн шийдвэр гаргаж магадгүй тийм. Тэгэд хажууд хүмүүс ч бүгд чи ямар тэнийх наа чи буруу гэж магадгүй. Гэхдээ чиний шийдрийг цаг хугацаа чарал баха. Тэрийг энэ кино бол гоё үзүүлж байгаа. Тийм. Тэгээд э, би бас санал нэг тэгэд яг хуу Жан юм уу айгу олон төрлийн сонирхолтой кинонд хийх чадвартай уран бүтээл зөвхөн уушаа хасаа гадна тэгээ уушааг бол бүр мастер хийсэн шүү дээ. Тэгээ сүүлд уушаараа дахиж хэрэгжүүлсэн шаад өгөө кино гаргасан тэгээ Flowers of War гэх кино байгаа. Э, тийм болохоор Э, тэгсэн мөртлөө тийм болов ш. Тэгсэн мөртлөө hero энэ дундаа яг нэг тийм онцгойж гарч ирдэг гэж надад бод. Яг гоо Curse of the э, юу Curse of the э, Curse of the Golden Flower бас зөвүүн л дээ. Гэхдээ энэ бол тийм. Тэгээд Тэгээ жангийн юм гэхээр хяро гэлдэг шүү дээ. Тийм яалчууд урдаг жоо. Тэгээ түрүүний дурдсан бүх шалтгаануудыг нийлүүлээ зүгээр төгс хийцдэг кинод ярьсан. Тэгээ практикал хийцэн юм уу сэтгэл хөдлөл нь зохиол нь тэгээд э, одоо юунууд нь онцгой одоо хэтрүүлэгтэй зүйлүүд нь хүртэл уушаа жанр яха өөрөө. Тэгээд тийм болохоор надад бол төгс кино гэж боддог. Миний ер нь юуг арай хөвцөх байхаа миний Crouching Tiger Hidden Dragon гэхдээ ер нь бол мундаг кино тэгээд би бол 9 гэж өгмөр байна. Ер нь бол аа тийм. Гэтэ сая зөвхөн уушаа дотор байсан эсвэл зөв жанг юм уу дотор байсан. Юу? Зөв нэг Crouching Tiger оноо. Аа оноо нь оноо нь яг уу яагаад 9 гэж нөхөр зүгээр нэг тийм Ийм одоо би түр өөр бас нөгөө нэг зарим нэг дугаарууд дээр бас зүгээр хүмүүс ажилласан нэг юсгэ тэгдэг нь ямар нэгэн дутуу гэсэн үг шин кино. Юу нь юсэ гэхээр зүгээр энээс илүү таалагддаг, илүү сайн гэж боддог зүйлүүдийг 10 гэж кино байгаад байгаа учраас миний сэтгэлд тэр хэмжээнд хүрэх болоод биш гэдэг аахгүй. Тэрнээс биш одоо од нэг юм дутуу гэсэн тий нэг 10% нь дутуу гэсэн юм ерөөсөй байхгүй байхгүй. Тэгээ тэгэхээр яг зөвөр би нэг оноогоо одоо дэлгэрүүлж тайлбарлахад бол тийм. Тэгээ Crash Dagger Hidden Dragon би бүр яг 10 10 байхгүй. Тэгмээд энэ яг миний хувьд яг тиймсэн байхгүй ер нь л тий. Тийм би болохоор яг Jan Emo-гийн бүтээлүүд дундаасаа шүү. Аа. Тий. Бүтээлүүд дундаасаа болоод 10 нь болол тэр. Аа. Гэртээ харих зам байхгүй. Тэр идэхдээ 9-ийг өгсөн тий. 9-ийг өгсөн. 9 10 19 тий. За тэгээд дөрөв хуваагаад үзэнгүүд 9.5 авч байна. Яа, өндөр биш. Бидний дундаас бол Жан Нимүгийн Hero-г 9.5 авч байна. За тэгээд кино санал болгоё. Өнөөдрийнхөө дугаарыг төгсгөлийнхаа шат руу оръё. За кино санал болоход үүшээ жанр байж болно, тулаан байж болно, эсвэл зүгээр шал өөр кино зурлах байсан ч болно. Ер нь бол заавар нэг э, одоо юу юм бэ? Би бол би хэлчихгүй. За тийм над руу харж хэлсэн ч. Тэр юуг л үзэрэл гэртээ харих замд энэ үзэ. Road home. Тэгээд тэрийг үзэхдээ бол яг одоо ийм тулаан плант ийм юм нэгж гарахгүй байгаа тийм. Тосгоно юм бол. Тэрийг үзчихээд вау энэ найруулагч бол үнэхээр зүгээр үнэхээр амар найруулагч юм байна гэдгийг ойлгоно. Тэ херог нь үзсэн одоо тэрийг үзэх юм бол ингээд эсрэг эсрэг кино ямар амар хийдэг юм бэ гэдэг юм ойлгоно. Тэгэхээр энийг санал болгоно. За би нэг Япон кино санал болгоё. Ronin 47-гийн киноога хин Canaries тоглолдог. 47 Ronin тийм. 47 Ronin тийм тийм солиод ирчлээ уучлаарай. Тэгээд тэр ягаад санал болгож байгаа хэрэг яг нэг тийм бас Аз кино тэгээд жоохон тулаантай. Тэгтээ CGI амар ихтэй. Зүгээр тэндээс над хамгийн таалагддаг нөгөө нэг тэр нөгөө нэг Япон бүсгүй манай гол дүрийн хоёрын хайр сэтгэл амар гоо таалагддаг. Би чамайг мянган жил ингээ хайнаа тэр гэдэг лайн тий. Тэр санаад очлаа санал болгох гэсэн чинь. Энтэй хол. Мянган ингээл би бинийг хайж байна. Хайна гээл тий. Тэр санал болгож байна. Yes. Миний үед юу байна? Саяхан үзэд дуусгасан Warrior гэж суурлаа. Цэвэр акшн дулаантай гэвэл тэгээд тэр юу яжсан бэлээ. Дэдлээ нэг тийм нэг тийм цуврал болох гэх нэг тийм жижигхэн гар бичвэл биччихсэн бэлээ. Нэг дулааны цуврал үүсэх гэдэг. Тэрэнд яг тэр зохиолоос нь сэтүүлж хийсэн. Тэг сүүл нөгөөнийхин одоо охин байгаад байгаа шүү дээ жидлээ. Тэрнтэй уулзж байгаа ийм гар Брюс Ли яриад байгаа хөөе. Тийм Брюс Ли биш Брюс Ли Брюс Ли андуурс. Тэг Брюс Лигийн юу биччихсэн тэр охинтой нь уулзж байгаа тийм ийм гар бичмэл байгаа гэнгүү тэрнээс ID аваад ийм цуврал үүсчихсэн тийм цуврал юм байна гэдэг Warrior бол яг юм тулаан action талаас бол дайчт. Зүг. За би хийц бас төстэй юм. Шизэн яг үүшээ бол биш зүгээр нэг тийм кунфу fighting тийм action тийм. Би яг төвшөөтэй ерөөхдөө ойролцоогоор санал болгоч гэж бодоод байна. Бас жан юм уу ярьж байгаа болохоор тэгээд мэдээж бусад үүшээ кинонууд юм үзэх хэрэгтэй баг. Гэхдээ тэрнээс гадна Road Home Hunters гадна бас нэг гоё драма кино The Flowers of War гэх кино байгаа. 2011 онд гарсан Нанкины Massacre-тэй Нанкины хүчиндэлт, Нанкины дан устгал одоо янз бүрээр нэрлдэг. Тэр бол Японы Японы хатын дайны үеийн одоо харамсалтай аимшигтай юм болсон байдаг. Тэрний талаар а гэхдээ яг дайн нь биш тэнд өртөж байгаа хүмүүсийн талаар тий. За тэнд бол ингээд ийм сургуулийн насны дөнгөж өсөн нас төрж байгаа жоох октод байгаа. За тэр октодтай ингээд жижигэн сүм сүмийг нэг бүтэлгүй баг э, тий пастор гэж жүжиглээд ядж байгаа тий нэг э, Америк залуу тий э, англи хэд өглөө тий дөрвөн Америкч байдаг лөө ингээд очиод хамгаалж байгаа тухай за тэгээд тийч бас нөгөө нэг survive хийхин тулд тий тэр тийм дайнд өртөж байгаа юмн донд амьд үлдэж гарахын тулд ингэж одоо явж байгаа нөгөө бие үнэлэгчд эмгтээчүүдтэй холбоотой тэр бүхнийг ингэж тэр сториг дэлгэж ингэж харуулсан хүнд маш хүнд. Гэхдээ чи бодит билүү? Ер нь бол яг дөрүүд нь бол бодит хүмүүс биш гэхдээ яг бодит болсон үйл явдал. Тэр кинон дор хөөхөн зөөлө харуулсан нь тэр шүү. Бүр Нанкины Massacre-ийн талаар баримтат кино ингээд судалж уншиж яах юм бол бүр ингээд нүд халтарч сэтэл өвдөж бүр гачин болмоор яалчгүй Япон хүмүүсийг уурж эхэлдэж шүү тэр бодгоо яаж аимшигтай тэр бол амар яргалаа амар амар тэгээд тэрийг бол хамаагүй хөнгөн харуулсан. Гэтэл тэр кино маш хүнд кино. А тэгтээ тэр дунд сэтгэл байна уу байна ингээд хайр хүрмээр зүйлүүд байна. Инээж хүрнэмэр хүртэл зүйл байна. Маш гоё өнгөтэй, айгүй гоё зураглалтай. Яг тийм балер муухай үеийн яг үед хүн яаж зовдөө. Одоо яг Афганистан энэ төр гэж бид нар ярьж байна те тэр дунд хүмүүс яаж зовж байна те яг бид нар бол энэ дундаа мэдгүй. Гэхдээ тэрийг ингэж мэдрүүлж бас яг хоёр цагч гэсэн кинонд мэдрүүлж чадсан тийм кино гэж бодож байна. Яг тийм амархан гоё үзүүр бол байхгүй тэгээ ямар ч зүйл хэлэхэд нэг тийм entertaining бол. Гол дүрд нь Кристиан Бэйл. Тэр ч юм байлт болсон. Тэгээ ни ни ни ни байха жүжигчин байдгийн эмэгтэй бас нөө эмэгтэй гол дүрд нь тоглосон. Ийм киноогоо тэг үзэрэг. Тийм, Растигийн сал болгосон киног яа төгсгөлтөн тэр тэр эмгтээчүүд японочд авч ирлээ. Яг юу болсон болоо гэд амар бодсон шүү. Тэгээд шаналлаа. Тийм, амар шигтэй тий. Яа. Тэгээ урт нь суурийн нилээн тавьсан учраас ойлгомжтой байна тийм. Тэгээ түүхэн бодох юм бол бүр бүр амжигтай. Хятадуудаас гадна солонгосууд бас тодорхой хэмжээнд тийм бас үрчээ. Амар эмзэг ханддаг сэтэ. Нүү тийм comfort woman гэдэг аюу юм амирх. Яа. Тэгээ цаашлаасан бүр амжигтай мантиныг болох юм бол тийм. Гэтэ Жан Юмны хариулагч яг энэ point нь тэр байхгүй тийм. Жан Юмны хариулагч ямар олон талын авьяастай мундаг найруулагч вэ? Бүх төрлийн гэдэг нь л авьяасч. За тэгээд энэ үрээд юуны Жан Юмны хариулагчийн Hero киноны дугаар маань бол өндөрлж байна. Тэгээд энэ дугаар маань таалагдсан гэж бол найдаж байна. Тэгээд дутуу зүйл үлдсэн үү? Ямар нэг үл хэлий гэж үлдсэн дутуу зүйл найруулагч хуалцаач. За найруулагчдэр нь хэлмээр байна. Тэгээд энэ мундаг найруулагч тэгэл одоо хэрн нөгөө гайх нөгөө Оскарын шагналыг авч чадахгүй тий. Тэгэл хятадууд нэг жан юм одоо ингээд нөгөө Оскар авахлах гэж бүр ингээд бүр бүхэл талаасаа үздэг. Даач яг тэн дээр очиад фейлтчээд идэг. Нэг тийм нэг гашуун юм байдаг. Тэ ус төр юм орчод байгаа. Ус төр юм орчод идэг шүү гэж. Яг энэ цаг үед би хаа чамс зүрх гэж байгаа юм биш. Зөв миний хувьд зүрх гэж байгаа төсөөр яг ийм үе нөхцөл дээр яг Оскар юу ч биш санагддаг яг ингээд нөө Оскар ч Америк юм мэдээж. Яг глобал нөө олон улсын болох гэж хичээж байгаа. Гэхдээ яг Жан Имүг яриад ирэхээр те за зарим хүмүүс Тарковский яриад ирэхлээс Пауло Соррентино, Торнаторе те юу гэдэг юм ямар ч хамаагүй падлиг болж эхэлж байгаа байхгүй. Оскар авсан байна уу? Авсан авсан бол энэ ч байгаа Оскар шиг нэг л цам байхгүй. Яг үнэлгээ, жинхэнэ үнэлгээ дэлхийд арих уран бүтээлчдийн те үзэгчдийн шүтсэн шүтж байгаа нь яг гол одоо шагналын гэх юм уу да. Надад бол бодгож жан юм уу ч юм уу эсвэл яг энэ одоо Америк биштэй бусаг мундаг найруулагчныг Оскар бол тоохгүй баг. Миний бодлоор бол байсан. Тэгвэл нөхөр чинь Оскар авах гэж нилээ үздэг шүү дээ, тий? Ер нь бол хятад бүр Тий, одоо тэгээд компанид ажил хүртэл ингэж явуулаа. Хятадууд юу гэж хөвдөө холбоотой солонгостой л өгнө шүү дээ. Тий, ямар ч байсан тийм байна. Тэгээд яг уу Англигийн юу авлаа авчихсан, тий? Imagine Dragons авчихсан. За ийм байна. Тэгээд Өөр хин хинээс өөр. За дутуу зүйл байгаа. Байхгүй. Сайхан кино ирлээ. За тэгвэл энэ үрээд Hero юуны дугаар маань киноны дугаар маань өндөж өнөөдөр яагаад сонгосон бэ гэж мэдээж 9 сарын 3-нд бол Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings гэдэг одоо дэлхийн хэмжээний том франчайз анх удаага бас яг юм маршал арт те вушатай одоо вушакын жанрыг нь авчлаа гэхдээ inspired те Asian гол дүртэй үлгэр жишээ авсан Аз том гол дүртэй ийм кино гарч байгаа учраас бас холбож те жан юм уу бол одоо Destin Daniel Craig-ийн найруулагч маш том үлгэр жишээ болсон байх гэхдээ итгэлтэй байна а тийм ч сонгосон ба за дараагийн кино бол бид нар ярьсан те энэ үлрэлт одоо 20 дугаар гарахад бол яг тавуула за датко батра зөвшөө за манай эвлүүлж график артист Темка тэгээ би тавуулаа бол нэг нэг кино сонгосон байгаа. За тэр киноны эпизодыг өөрсдөө хөтлөөд явна. Аа ийм байгаа. За тэгээд дараагийн дугаар миний сонгосон киноны хоёр таарсан юм байна. Аа дараагийн киногоо хэлэх гэсэн чинь тэгээ дараагийн кино бол 9 сарын 11-нд гарах дугаар байгаа. Тэгээ миний сонгосон кино бол Гермо Дель Торо найруулагчийн Pan's Labyrinth кино байгаа. Тэгээд дараа 7 оны дугаар маань Pan's Labyrinth кино байх нь тэр дугаараараа тэгээд уулзцай. Баяртай. За баярлалаа. Энэ энд байгаа юу? Бага энд кино байгаа. За энэ шигээ дуусгач тий. За чи тэр орохгүй хаад гарна л орж байгаа. За ингэ орч. Йоо. Орж гэнэ. За орч. За за амар гангстер дуусна. За. За. За.